Здравейте! Днес е July Morning и ние сме се събрали няколко прекрасни валкири, групичка от наши хора, за да посрещнем изгрева, да посрещнем Слънцето Ярило и богиня Брора, зората и любовта. И съответно днес е ден на ново начало, на изобилие, на благополучие, на любов, на късмет и на просперитет. Както и July Morning е символа на бунта и на разрушаване на старите системи. Тоест, днес можем да сложим точка на стария начин на живот, всичко, което ни прави нещастни, всичко, което ни пречи, можем да си го освободим с любов и с благодарност за научените уроци и да си нажелаем нови желания за ново начало в живота. Ние се намираме в Поморие, в прекрасната вила Рай на нашата Валкирия Мария, за която, на която благодарим за прекрасното гостоприемство и за сбирката ни предния път, миналата седмица, която за някои от нашите момичета и момчета продължи цяла седмица и още продължава и се забавляват изключително много. Затова сега аз отварям канала Валкирия. А вие си нажелайте желания, мислете позитивно и накъсметете своята година с положителна енергия. Също така днес връщаме своята открадната енергия, изгубена енергия, енергия, която сме изразходили на празно в мъки, в страдания, в зависими отношения. Днес можем да се освободим от всякакви зависимости, трудности. Винаги преди July Morning има поне две седмички, които са много емоционални, трудни, защото на човек това му е матурния период, в който му изкачат всички слаби места, всички неотработени емоции, травми и уроци, които трябва да отработи. Нажелайте си желания и мислете позитивно. И се насладете на прекрасното утро с прекрасното море, с стихиите. Днес времето е изключително възпитано. Няма вятър, който да създава дискомфорт. Всичко е изключително спокойно и красиво, което означава, че и новото начало за нас ще бъде такова. Изпълнено с, с любов, с благополучие, с просперитет и много сбъднати мечти. Нажелайте си желанията. сега си помислете за всички лоши неща от своя живот, които искате да изчезнете. И вълните на Джумлай Морнинг ще отмият всичко лошо от вашия живот. Ето ги нашите момичета. Здравейте! И другите там, където обикалят. Ето е нашата звезда Ая и нейната красива стопанка. сега връщаме всичката ваша изгубена енергия, всичко загубено като таланти, способности, възможности, възстановяваме цялата материца. Всичко, което ви принадлежи по право, ви се възвръща безвъзвратно и завинаги, като унищожаваме всички крадници и връщаме всичко отнето и откраднато във вашия живот. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност. Тези, които трябва, останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря! И аз естествено ви чакам с добри новини. И до скоро зареждайте се винаги с July Morning, когато имате недостиг на енергия, когато сте депресирани и когато, примерно, сте болни, нещастни, съсипани. Този ритуал ще е вълшебен и винаги ще ви възражда и ще ви връща енергията, радостта и желанието за живот забавление, постигане на мечтите и особено зимата ще ни топли, когато е студено и ще събужда духа на лятото в душите ни. Много успехи на всички. До скоро. Благодаря ви, че споделихте July Morning с нас и с мен и с школа Валкирия и с всички други хора, които присъстват и имат възможност да бъдат на брега на морето. Чао, чао!